Hello，大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。快要接近农历新年啦，凉凉的天气让热乎乎的火锅料理变成了餐桌上的必备佳肴。今天想要分享的料理就是日式寿喜烧，也就是一种鲜甜口味的日式牛肉火锅。这道料理可以拆成两个部分来看，分别是酱汁的组成。 食材的选择，传统日式寿喜烧的酱汁甜味比较浓重，我个人吃起来会觉得稍稍有些腻，因此我自己制作的时候会调整成以日式酱油为中心的口味。食材上的选择通常会有几个比较基础的，像是烧豆腐。 可以直接购买市售的，或者用喷枪 broil 一下硬豆腐的表面，就是烧豆腐啦。这样处理过的豆腐不仅更好吃，也可以在炖煮的过程中保持住完好的形状。当然，也可以像我一样用其他种类的豆腐。少量的甜洋葱，洋葱是和牛肉很大的食材，甜洋葱本身自带的甜味，更适合寿喜烧的酱汁哦。 然后是日式大葱，是葱白部分比较多并且很长的葱类，是很常见的日式料理食材。用像我这里使用的韭葱代替也可以，但韭葱相对粗一些，散发出来的香味也和日式大葱不同。随意切成大一些的段落就可以了。大白菜是非常推荐用来搭配。 配寿喜烧的蔬菜哦，炖煮之后鲜甜的味道很适合放在寿喜烧里享用。不排斥吃香菇的话，也一定要准备一些哦。香菇切成十字花，不仅看起来很可爱。 寿喜烧的时候一定会用到的食材，超推荐大家也试一下。沙烧切成方便享用的大小就可以啦。它可以完美代替牛吃的香味。我还准备了魔芋丝、金针菇、蒲公英叶以及最重要的肥牛片。那么就开始制作啦。首先是油、蒜蓉和洋葱炒香。 如果油的部分能找到牛汁，整道料理的香味就能达到最好的效果。没有的话，就一定要试一下加牛小排，翻炒过后的油香是整个寿喜烧的灵魂哦。接着加入大葱，翻炒到均匀后，将其余的蔬菜整齐的摆进锅里，不需要一下子全部放进去。 汁的部分也是按照自己喜欢的程度加酱汁和水，可以分成几次。寿喜烧的酱汁就应该是浅浅的，不会淹没食材的量。炖煮的时候不一定要盖盖子，只要好好煮熟就好。传统的寿喜烧是以可食用的日本生鸡蛋作为蘸料的，一人一颗，打散就可以了。 不习惯的话，直接吃就已经很够味道哦。等锅子里食物全部煮熟，就可以随意享用啦。用一只小火炉放在暖桌上，边煮边加入更多的食材和酱汁，像火锅一样的吃法就可以了。乌冬面和寿喜烧也超级配的哦，热腾腾的香浓酱汁，加上 Q 弹的口感。 超级适合在暖炉前享用。那么这期就到这里啦，希望你们喜欢这次的分享。可以的话，请帮我按个喜欢和订阅哦，也可以开启小铃铛，获得最新影片提醒。我们下期再见，谢谢支持。